码，并将商品放置于称台上。扫码成功。选择发票类理方式。 的付款方式，请将悠游卡置于悠游卡机感应付款。谢谢您，欢迎您再度光临。 请选择付款方式，请将纸钞放入收钞口。